Hip-hop uit het zuiden met een zak te geven Vanuit de stad maar gewoon mooi rode hermo en DB Die is de naam voor degene die het nog niet weet Ik ben de nieuwe ster in groeiend heet Hip-hop uit het zuiden met een zak te geven zangers zingen gezellig mee. ik die is de man die jezelf vergeet. Ik ben groeiend, groeiend, groeiend heet. Ik gebruik deze beat om een spit te spuiten. Geen op aan, ik ga dwars door je ruiten. Een nieuwe headbanger voor de softcore fans. Doe een stapje terug, want ik sta in de hand. Zo heet als ik ben, tref je ze niet vaak. Ik spit en ik spit en ik schiet maar raak. Ik scoor hit na hit en knal gewoon door. En je weet, mijn shit is genot voor je oor. Strakke beats die je lijf laten bewegen. Het lijntje gaat, want je houdt het niet tegen. Schud maar met je billen, draai je met je kont, gooi je terug een stap naar voren parkeren staan de vrouwen Het is de hoogste tijd voor nieuwe waarschuwingsborden. Misschien is zo ver, het zou verboden moeten worden. Want niet alleen in Limburg, maar in het hele land gooien vrouwen hun slipjes afgezet naar kant. Rood, blond, bruin, krullend haar op stijl. Vroeg of laat gaan ze voor het spel. Met regelmaat van de Zelfs in de stad waar ik verder niemand ken Mannen zijn jaloers en vrouw, smeken om aandacht Die willen me aaien, want mijn gedi is zo zacht Ik bezorg kriebels in je buik en in je benen Je voelt het in je lichaam, van je hoofd tot in je tenen Op de zet zetten je voetjes aan het werk Verzet is niet meer mogelijk, mijn shit is te sterk Ik ben de heetste rapper op het westelijke halfrond Heter dan een bitterbal ik ben het vet komt niet van aard zo slaan als de rest Mijn zachte reet die onderscheidt me van de rest De tijd die voorbij, ik heb genoeg gepraat We zijn aangekomen bij het einde van de plaat Nog tweemaal het vrij, want er is niet meer